好看吗？好看。我觉得大家是不是这个电影还没有从那个沉浸的环境中走出来啊？我们缓一下，深呼吸。对，吸气、呼气，我们等待一下啊。那欢迎大家来到这场由我们优酷、跟土豆还有光线影业联合主办的我们的线下的一个活动。那这样好看的一个电影，相信大家跟主创也有很多要聊的。我们的主创可以了吗？马上是吧？那大家想一想。 一会儿要跟主唱们这个聊一下，有什么问题？因为我开始原来以为这是个纯喜剧的片子，但看到最后都快哭了， <laughs> 不知道大家有没有同样的感受啊？我看现在好像女生比较多，哎，也看到男生了，哎，光打的有点，嗯，男生也蛮多的。 <laughs> 一会儿想一想啊，到底要问我们主唱怎样的一个这个犀利的一些问题啊？看他们跑的。 还挺多的，听说这个是一本书改编的，作者是张嘉佳，我觉得这种爱情故事还蛮张嘉佳的，嗯，但是我有一个疑问啊，因为电影里面很多跑步的镜头，为什么要是从你的全世界路过而不是跑过呢？一会儿大家可以问问导演啊，是吧？我我可以直接问导演吗？我会被打啊，因为我觉得粉丝问导演可能会宽容一点，我问可能有点危险。 我现在看看，就是有没有我现在预留好想要这个提问的。啊，对对对对，我一定要说，一会儿提问的朋友都那个可以获得我们优酷一个月的会员卡，是吧？会员月卡，哇塞！这个主持人有不提问就可以送了吧？好好好，那我都问了，好了。这个呃，大家要积极的提问，啊，因为能跟主创这么近距离的互动的机会也是蛮少，嗯。 谢谢老师把我拍的稍微美一点，真正的福利。从你的全世界路过，我觉得这照片好不适合超哥的风格，太深沉了。我们一会让超哥嗨一点进场好不好？要不然我们这样，你就把这个作为一个直播间，让沉默来回答你们的感情问题。如果你们愿意说的话，对吧？比如什么那个我的前女友跟前男友结婚了之类的问题，好吧？ 如果你们可以的话，我们逆这个不记名的可以挡脸的，但是月卡照送，好吗？可以了吗？我们的主创准备好了是吧？好，那我们用热烈的掌声掌声欢迎一下，好不好？给一点掌声，谢谢大家。再次欢迎我们优酷影迷团的朋友们来到现场，跟我们一起观看这么好看的电影呢。有请我们的主创。 有请我们电影的《全世界路过的》主创张一北。哎，再稍微等一会儿啊！啊，这个主创们总是怕隔壁听太热烈了交流。哦，在交流是吧？机会来了，现在他们聊嗨了，一会儿岂不是更嗨？所以你们的问题一定要想好，就是什么那个呃呃拍这个电影的什么感受啊，这些就不要问了。 带过，你们可以问一问那个呃超哥，如果娘娘在家里有什么情感的问题，超哥是怎么解决的，对吧？是不是那个超哥让那个等等或者小花妹妹也是逮谁叫谁爸的？ <laughs> 这种问题都可以问啊，那超哥应该不会翻脸吧？你你们只要不是说主持人问的就好了，好吗？他听他们聊很热闹，我也过去跟他们聊一聊，不知道他们在聊什么。可以了吗？ 超哥可以可以可以，谢谢。超哥一定是电影里面这个就是沉默到最后太沉默了，所以赶快释放一下，是吗？一会儿我们让他有的释放。有人已经想好问题了吗？能先跟我透露一下吗？有吗？有，是吧？太好了。这个灯真的是太耀眼。 <laughs> OK，我现在知道一位了，还有吗？ 月卡要可以送哦，还可以跟主创互动哦，还可以撩妹哦。听 <laughs> 到很多笑声，因为我我刚刚在电影听到唯一一个非常非常大的反应的时候，就是呃，当那个妖姬在天台上为沉默跟呃叫什么小荣放回忆的那一段啊，还有杨洋放回忆的那个，大家哇，我很想知道大家哇什么。 什么技术宅？为什么听到技术宅？好看。大家有没有再说一遍？为什么？好听因为好看是吗？很浪漫是吗？那女生可以想一想，如果这个男朋友放这个求婚，你会答应吗？没有男朋友。没有。没有。这个很棒啊！ 玩笑谁又有呢？没有男朋友没关系，一会儿可以问问超哥。如果没有男朋友又想要这个东西，让陈默解答一下怎么办呢？对吧？从你的全世界路过，还没聊完啊？再聊我就干了。好为难哦，为了拖这个时间，要不一会儿来集体大合照吧，好吗？这种啊，谢谢，谢谢老师们，大家一会儿就稍微热烈一点点。 动稍微强烈一点，因为今天这个迷弟迷妹还是蛮多的，我好像迷妹的声音听的比较多，弟弟呃，我爸好像没有什么要提问的吗？你们可以问张天爱呀，那么美对吧？张天爱从这个男生的身份转换到女生的身份我还是蛮不习惯的， <laughs> 大家可以问一下啊，怎么可以转换的那么快，然后突然变为女生有没有什么不习惯的，对吧？ 还有优酷一个月的卡可以送给大家，会员卡啊，真的很好，可以看很多这个优酷 VIP 才能看到的一些影视剧，我觉得很不错，我也很想要，一会儿走我后门看看能不能同意啊，因为我今天晚上我觉得你们如果不问的话，我就要问很多了，还是没有吗？大家在窃窃私语什么？刚刚有一个朋友有要提问的，在倒数第二排的女孩子我看到了，还有谁要提问的吗？ 可以现在先举手示意我一下，因为灯太晃了，我怕我可看不到。好，爽快。OK，我现在看到了几个，一二三四五，哇，都举了呀。好了，那我就不用看了吗？ <laughs> 好吧，先到先得。想好问题啊，还没有工作人员回来告诉我可不可以啊？ 大家最想看到是我出现吗？哈哈哈哈哈！杨洋，哈哈，还除了杨洋呢？杨洋，先不说杨洋，小月月，小月月，肯哦，不神奇吗？还有吗？冲哥在排第三啊！ 为什么？啊，当爹的人， <laughs> 隔壁影厅没有别人在做做这个点映吗？还有呢？还有小有什么犀利的想要问的吗？除了超哥当爹这件事，超哥当爹不赖，超哥还有娘娘呢，对吧？还有还有还有啊！一会儿还有张一白导演，有没有什么想要问导演的？不然导演好尴尬，自己在这。 半个小时。哦对，对，哎，有人知道吗？真的有稻城这个地方吗？有，有，有啊，哇，你们化好可怕！稻城在哪里？哈哈哈哈哈！真的有？啊，对，他们是在四川那边取的景啊。那你们都知道，我还问吗？妈的一口钱不会多赚几个。问一下，还有想问的吗？张天爱呢？ 没有问题，对你们的那个大大的偶像，我不说了，你们忘他太多了，哇塞！没有问题，我走准。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈你哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈 要要要问什么问题吗？我必须得挑一个男生，男生要问问题吗？超哥是嗨了，对，好像还有人，我听到脚步声了。 问到有哪个男生要问问题的？有男生要问问题的吗？那位帅哥，黑衣服的，白衣服的，男生都不问问题啊？男生，你是陪女朋友来的吗？陪女朋友看，陪谁？你再等一下下。 哎，你们不跟我聊天，我好像自己在做直播，没有人和我呼应一样，好尴尬的。嗨， <laughs> 我应该说谢谢点亮，是吗？谢谢。哦，主播微信就算六六是什么呀？哦，哎，他们可以刷礼物。来了来了来了。 有请从你的全世界路过的，创。 请上座，上座，上座。OK OK，我们坐着聊吗？好，我们坐着聊吧。OK OK，我们坐着可以吧？可以，可以。对，超哥，美美丽的腿就别看了。对我刚刚说那个，你知道为什么你过来呼声没有那么大？因为我刚刚在跟他们聊天，说他们说你当爹了，所以就迷妹们就走粉了。哇，真的啊？对，怎么办呢？没事的，等， <laughs> 等，等把他们撩回来。 <laughs> 我当爹已经不是不是一两年的事儿了， <laughs> 不只是当一次了，当两次了。这样，我们先让导演、超哥、跟天爱来分别跟大家打个招呼，好吧？来那个，大家好。杨洋的粉丝在哪里？他们来。邓超的粉丝在哪里？在张天爱的粉丝在哪里？ 我的粉丝在哪里？大家好，我是张天，我在剧中饰演的角色叫妖姬。在美吗？美。能给我个麦吗？谢谢超哥，谢谢超哥。那欢迎的主唱，刚导演有提到了杨洋呢，他是不是就是去路过谁的全世界了？ 杨洋呢？杨洋去哦，好，吃草了。杨洋去吃草了。我想杨洋是路过大家的《全世界》之后，在终点等你们了，好吧？对，他在终点等你。对，那今天刚刚我跟大家互动的时候，大家有很多问题想要问三位，我们现在开始提问环节，好吧？刚刚第一个看完是吧？对，刚看完。大家先说电影好看吗？好看。OK。 谢谢大家的支持啊！那刚刚后面第呃倒数第二个的女生先有举手，我看到了，你要提问对吧？对，我要对超哥提问。好，你可以说了。嗯，超哥，我特别喜欢你，然后我会永远支持你。然后， <laughs> 谢。哎，我刚有没有说这种套路的话？少一点。 <laughs> 然后下面就是真诚的提问，就是我想知道，呃，你觉得？ 妖息和沉默最后真的会相遇吗？在现实生活中，我不太相信。 <laughs> 不太相信。对，超哥觉得。其实就像，其实有句话可以送给你。其实就像我们经常会说的，呃，电影远远远没有生活，没有生活那么精彩。对，为什么灯暗下来？我当时是一扫过去了是吧？突然间好像我因为我的视力出问题。了。 一片黑光，就是，其实这个结局我们拍过两次，对，对，其实第一次拍的就是你，可能就是你说的，他们没有在床上，就是远远拍了一个沉默站在那，然后包括有一个小小的妖姬走进了画，就那个东西，就是很远，对，就是一个，其实想过三种结局，是吧？有三个结局，其实拍了三个结局。 一个是你们现在我们最开始拍的结局，两个人互相远远的望着；还有一个结局呢，其实就是幺鸡一个人从大巴车上下来，然后那个喇叭在响的那个声音。然后呢，对对对，还有一个结局呢，就是后来我们讲完之后，觉得我们还是要给我们的男主人公一个交代，一个圆满的交代，就是我们又重新补了他们俩相见之后的那那个。 那个相视一笑，潸然泪下的这个，这么一个结局。哎，你为什么不相信他们不在一起？他说你？他在问你为什么不相信？你是觉得不会回来是吗？ <laughs> 是觉得妖姬不会回来？就被伤害过是吧？ 事情，嗯，就是感情中的那的，就是他他聊什 <laughs> 觉得很有意义，就是其实一个电影，它电影很多时候看完都是，其实大家都把它收获在自己的脑海或者放心里，有就是其实能聊出来。我们还是先给大点掌声，好不好？ 我觉得这个确实要从观众席走上来，是要点勇气的，特别是见到我。很好啊，对，我说的就是这意思。就要这么近近距离接受一个完美的男人，是蛮蛮蛮累的。还好，没有真的真的问一下，你是你就是那个妖姬是吗？我是陈默。我想想。 他是沉默，他的没所以你曾经的妖姬，你没有抓住，然后他走了。这是要开始访谈了是吗？我觉得挺好的。超哥是 DJ 啊，沉默啊。因为因为你知道为什么因为就像我们在拍这个一样，就是我觉得很也除了我们今天现场，还还会有很多观众朋友能看到这个，或者网友。 嗯，就是他看到之后，其实就是这个电影可以给给人带来的一个能量，就是有的时候可能看完一个电影，他可能觉得跟自己无关，但是我们很高兴，为什么把你叫上来，就是因为你觉得很有关，你甚至都已经开始对号入座，就是我是那个沉默，所以究竟其实导演拍的时候，我们我们的目的也是这样，就是我们到底要看看有多少个猪头沉默、毛十八、荔枝，其实我们都是，我们只不过是截取了。 这些人的一段一段生活。开窗户进家门。对，所以，我我还是蛮感动。所以您说的时候，我是， <laughs> 然后现在呢，你是跟荔枝生活在一起吗？ <laughs> 现在我希望能遇到毛十八一样的人。很精彩，他说的特别好，他说的特别好。其实，就像我看小说的时候，有的时候我也希望。 特别，其实我觉得一般的人都愿意遇到毛十八和朱头，嗯，对不对？对。 <laughs> 因为陈浩心里永远有一个放不下的人。你看妖姬说话了吧？真的是，这是女生的心声。谢谢你，我们能送你一个礼物吗？抱抱，抱一下啊！来，意外的。 谢谢你，谢谢你的勇气和你的，哎，真好，真好，真好，分享，谢谢你的分享，谢谢。是，那你觉得特别幸福？对，也有优酷的一个月会员卡要送给你哦。没有，刚刚是想，对，拿去会员卡，能送我一张吗？ <laughs> 有送的。对，我老买，真的。哎，我们俩送他一本书，是吧？我们应该有，我们有那个。工工作人员睡着了原远了。 好，我们再接着聊。还有谁要吗？很高兴有这样的分享。哎， <laughs> 来，我们这位女士，好吗？好，那个，好，中间的这个。我想问一下，就是超哥，如果作为陈默老师的话，是比较可惜，像猪头这种，就是生还是比较可惜哎呦喂，问的真好，你们都搞这个专业的 <laughs> 这种问题特别被总结出来啊，生 对呀，他是喜欢哦，真的是，他说的是喜欢毛十八的哦不，我说反了，喜欢猪头的生离，还是喜欢毛十八的死皮？赶紧写到你的文案里，听见没有？下一个剧本说，真的说得好，你来回答这个问题。 <laughs> 超哥，你这是套路啊！这个太难了。 因为哇！其实我觉得，对于我，如果说我来回来的话，我因为看了一本书叫《目送》，所以我对，呃，对父亲跟孩子的，就是一种人与人与人之间的生离死别，就我会看的比较。 比较看得开一些，嗯，很多东西都真的都是缘分，就包括说刚刚那个女孩，也没准儿这个节目做完之后，那个妖气就回来了，或许他的等你，他只是不知道用什么样的表达方式就是回到你的身边，嗯，或许他也是在等你真正沉淀下来之后再回来，找你。猪头呢，他头挺可怜的，我觉得猪头怪他自己，走不出那种阴霾。 因为他和燕子，那肯定很快。对，他是很快乐。对，嗯，毛十八那条线还是挺让人难受的。但是我在这里跟大家报一个料，就是二十九号的那一天，我们这部电影《毛十八》和荔枝的结局，或许会有新的惊喜。哇！导演，你到底拍了几百部 <laughs> 啊？是一个电影你疯了？哈哈哈哈哈。 o k o k 对我，我再，我再补充一点点，就是这样的生离和死别。然后你的问题是什么？ <laughs> 你说在沉默的角度还是我的角度？沉默的角度吧。沉默的角度。我觉得，我觉得任何一个都是灾难性的。对，就比如说我这种，因为我很，就是我很喜欢兄弟兄弟之间的这种，就可能觉得是很多女孩子都不太懂的那种。 那个男人之间的那种荷尔蒙，对，就是就是我，我觉得对于沉默来说，是我也是受不了。就是我在看的时候，我说这三个男人其实蛮有代表性的。这三个男人，其实其他的两个，除了沉默之外，其他的两个都是白马王子，是情圣。就我，连我是个男的，我看见他，但是，但是你就会觉得他离我好远。 就是因为我我太喜欢，就太受不了，就是十八这样，嗯，对吧？他他他是一个，就像我原来演过一个呃一个一个奥尼尔的戏，就关于面具的，他叫《大神不老》，就他是关于面具人的面具，就是我们每个人都会戴上面具，随着我们的年龄和我们的社会，随着我们的阅历，随着我们要开始在各个场合，然后游刃有余，要去顺应这个社会，然后戴上很多面具，然后很多面具戴上之后，比如你有贪婪的。 你有骄傲的，你有让你充满能量的。但其实每个戴面具的人之前，他他摘完之后，他都是一张干净的，像一个天使一样的脸，就像我们出生的 baby 一样。但是我们在不同的家庭、不同的渠道长大，他就会戴上不同的面具，不不不停的戴，不停的戴，戴戴戴戴到后来，他会连那个缝都找不到，他摘摘不下来。就每天他，您发现他已经长在自己的脸上。十八是，十八在这个电影里，其实他就是像一个孩子。 像出生婴儿那样，他他那个单纯的那个样子，然后如果作为哥哥他会受得了，那肯定受不了，他不会受得了。然后毛十八也是，其实他的行为也是单纯的像个孩子，对吧？稍聪明点干嘛呀？就是所有的普通人，就是为什么我们会喜欢这样的人？喜欢毛十八，喜欢猪头，猪头你干嘛呢？ 对，我觉得猪头也挺像孩子的那个状态，一根筋的。但是在在他的世界，这就是张嘉佳吸引人的地方，像这个电影吸引人的地方。有的人愿意相信我认定的东西，其实爱情里面这个特别重要。就是我们已经太容易随着周边人的想法，比如说婚姻，比如说爱情，比如说你对一个事情的一个做法，你甚至谁跟你说一下，你马上摇摆。 哦，对对对，哦，你说的，哎，你觉得我我应该这样吗？哎，你觉得我跟他恋爱合适吗？ <laughs> 就是哪有那么多你的感觉，你爱不爱他，他爱不爱你，这还用问吗？还需要问？问那个，问那个，问那个，然后去衡量他，他他收入好像，哦不行，他好像在异地，什么？很纯粹的。对他们都是极其纯粹的，所以你说陈默能受得了他们的离去吗？受不了，我都受不了。 身边有很多成员，就是我觉得他，他不像我梦中的那个白马王子，但是他很像我身边老遇到麻烦的那那几个朋友哥们，就是心里念念不忘。他他好像很踩在地上，就他对于他他他也其实像个孩子，但是他只是，他只是假装自己，就是就像我刚才那个听，突然有个观众说好幼稚啊，就是那全人类都看你很幼稚，但是他愿意愿意这样。 他他愿意，他去撞车，对吧？他他想不通，他每天在骂他两个兄弟，他最亲的人，每天像比全世界人都烦这样。你们你们哎你们行，你们能不能能不能活出点样？从你们能不能从我们家笔直的飞出去？然后我缺钱要多少？二十万给。然后那边大小荣神经病小的妖姬一问他他他他都是那种神经病，他他我抛弃他，对吧？各种然后。 他他在他，在他看到那个收收车的时候，他会做出那么极端的一个方式，就是这样。在给车哥脸上抹油很清楚啊！还有想要提问的吗？好，这边的那个男那主要男生，对我刚才有说有有男生要提问吗？男生？没有男生。 <laughs> 男生都在反思自己的缺点。 男生在，来来来，有男生哦，这位男士好，戴眼镜的，哇，没有没有，待会儿有机会，今天最后一场，好，是吧？大家多聊，多聊一会儿，对，也没有时间上的压力。这边传来了嘘声。

最后一个，我不好意思，我最后一句。其实他生活中也有一个搞不懂的女朋友，像小荣一样，所以他想，像小荣是怎么想的？就是就是，涛哥在电影里面说过一句话，涛哥是。 我问你，就是陈默觉得那个小荣到底为什么会这样？是小荣的爱情观是什么，对吧？哦，因为我觉得每一个男的懂话，小荣还都懂这也许超哥就是现实生活中他会懂的。你觉得你懂吗？那我就我就模仿杜鹃姐给你一个表情，看 <laughs> 好了，双打的。 <laughs> 这表情是这个小荣很妖孽，我以为你骂他。什么？导演觉得这个戏里的小龙为什么会是这样？我觉得小龙，其实小龙在台词里说的很清楚，刚刚就已经说完了。你觉得，呃，相爱最重要，但我觉得合适更重要，是吧？说我对，他其实他他是一个很很清楚，我觉得这个电影。 就张嘉佳的小说和电影里边的，他对这个价值观是多元的，他并没有说是以以以此就否定彼，以彼就否定此，所以在在他的电影里啊，然后在他的小说里和在他的剧本里，其实我是我是读出来的，每个人的关于爱情的观念，每个人关于爱情的法则，每个人关于爱情的处理方法。 都是能够得到理解，包括燕子，对吧？所以我觉得柳岩在这个电影上处理非常成功，她没有让人因为这种角色就特别能让人感到特让人是吧生厌，但她处理的是用人性化，很合理。呃，即使即使猪头那样的。 的时候，如果你可以回忆一下，他也说了猪头爱情怎么样？对，猪头，猪头对现呃，他的意思就是说，猪头对那个猪头和燕子这样的话，那么燕子就必必须啊，猪头那么喜欢燕子，燕子就必须要喜欢他吗？其实这个这些观念，我说包括，就女人的心思，女人的想什么，你们知道吗？就我觉得他这个东西就是这个电影。 他就是一个多元的爱情观。哈哈哈！哈，唱歌说的还行吗？涛哥说的不错。然后男生，我觉得男每个男生可能都会经历一个小荣，才会才会有下一个，对吧？我们还有一个问题啊，再问一个问题。OK，这位，因为他又可男又可女，来。 <laughs> 你吓死我了！我以为娘娘冲出来了。 不知道为什么，我在看每一电影当中每一段说，呃，你好，我是重庆电台的什么 DJ，会有一种孤独感。所以，但是我又觉得，就包括之前那个《King 拼命 i n 命》《的抑郁症，都是跟孤独是有。 我们会带上很多很多各种各样的色彩上的面具，然后慢慢慢慢的就，当有不美好的事情或者有压力发生的时候，我们会用一种演戏的人生的角度方式去，假装自己没有发生这些不快乐，然后不停的灌输自己，我很好，我很阳光，这不算什么，明天还会照样开始，就一层一层好的面具在自己身上做，做 <laughs> 做，会越来越多，我就会相信，我就是快乐的，我就会忘记忧郁，其实。 抑郁症也是，我在拍《男人帮》朋友的时候，因为入戏太深，然后就因为角色原因去看了心理医生，看三个月，非常抑郁。我体现在我对所有的事情都不感兴趣，但那个时候就不断的、不断的去对某一件事情逼着自己去感兴趣，然后医生带着我，比如说我根本就对人家给我发的信息不感兴趣，但是就强迫自己去回，强迫自己。 联系亲情、爱情、友情，各种各样的情感。然后时间久而久之之后，我就会发现，我就从骗自己开始，告诉自己我爱着我，爱着我，爱着个，深深的给自己洗脑，重新的整理自己身体的每一个细胞。演员有时候也很脆弱，就是我越拍戏，我越变得脆弱。我甚至有时候在，呃，就是在在演戏很累的时候，都不能听到旁边“梆”的一声。 就忘词了，嗯，但是不管创作有多苦吧，当我们坐在这儿，刚刚我就真的是感动的坐在这儿，很想哭。我们坐在这儿的时候，听你们在讲说今天看这个电影觉得很荣幸的时候，心里那种满足啊，还有那种对导演也好，对这个团队的，就是感恩也好，一谢谢啊，谢谢，就是看人，这个家人。 因为我觉得，可能上学学戏剧的时候，老师会教过一句话，叫“当众孤独”，你就在孤独当中才能会有更好的创作。我觉得不只是演员吧，主持人也好，我们普通的观众也好，都会有，这是一个成长的过程。所以今天非常感谢几位主创能跟我们分享这个电影，也再一次感谢我们优酷影迷团能够提出这么棒的一个一个问题，是吧？好，OK，我们来个合影，好吧？谢谢，来有请。 要大家都下来是吗？ 谢谢，谢谢，再一次感谢大家。拜拜。